ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੁਖੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਜੇ ਏ ਟੂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਕੋਈ 1% ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੇ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ 26 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਆਲਮੋਸਟ 12:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਉਹ ਈਐਮਓ e ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਜਾਂ ਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਆ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪਰੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਵੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ लेकिन and they were unable to control that and doctor medical specialist ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਂਡ ਫਿਰ 11:30 ਪੌਣੇ 12 ਫਾਈਨਲੀ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਐਂਡ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ around the clock and moreover sometimes ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ then there is a little space in emergency ਵੀ 7-8 ਬੈੱਡ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਅਕੂਪਾਈਡ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਈਐਮਓ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਣੇ 12 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਡੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਧਰ ਉੱਧਰ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਐ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ it was matter of 10 15 minutes ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ and I have called written explanation and ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਸਰ ਫੇਸ ਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਰਾਉਂਡ ਕਰੀਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਉਂਡ ਕਰੀਦਾ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਤੇ we will definitely write to higher authorities ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਨਿਊਜ਼